So I knew only two profession one doctor one teacher और मुझे डॉक्टर और टीचर बनना था ठीक है तो तब फिर सवाल आने लगा कि यार अभी डॉक्टर बनना था अभी तो हम डॉक्टर बन गए डॉक्टर बनने वाले तो क्या करते हैं <laughs> इसके बारे में तो हमने कभी सोचा नहीं तो करेंगे क्या अभी इसके आगे बट वो मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि यार कुछ तो चीटिंग हो रहा है बचपन से ना चीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं सर जो बचपन में भी अगर बच्चे लोग कुछ चीटिंग करें बहुत गुस्सा आता पढ़ाई नहीं होगी इसलिए करना है क्या इनकॉम्पिटेंट है इसलिए ये करना है क्या यू नो एक छुटकारा चाहिए इसलिए ये करना है क्या ऐसे सब सवाल आते हैं and that is why I think for the first time I realise कि subscribing to a bigger dream उसका तुम्हारे एवरीडे लाइफ में क्या डिफरेंस इट कैन मेक मैं डॉक्टर क्यों बनी उसका कुछ बड़ा रीज़न नहीं है मेरे पास मैं छोटी थी मैं बहुत बीमार पड़ती थी हर दो महीने मेरे को पापा डॉक्टर के पास लेके जाते थे और मुझे मेरी टीचर बहुत पसंद थी so I'd only two profession one doctor one teacher और मुझे डॉक्टर और टीचर बनना था ठीक है एंड देन माई फैमिली थोड़े फिर कंडीशन की क्या टीचर डॉक्टर तो मस्त मस्त रहता है डॉक्टर तो बहुत कमाएगी ऐसा ऐसा तो फिर मैं ठीक है मेरे दादाजी भी बोले अब इसके लिए कुंडली में लिखा है डॉक्टर में लिखा है ठीक है <laughs> तो मैं वैसे ही बड़ी उसके पीछे उसका कोई बड़ा रीज़न नहीं तो थोड़ा बड़ा होता है ऐसा ब्रेन बड़ा होता है तो तुम रीज़न लगा लेते हो कि यार नो सर्विस है और खुशहाल है और पैसे हैं ये है वो है बट फ्रैंकली यू नो तो वैसे हम हो गए बड़े और फॉर्चुनेटली फॉर माई फैमिली मुझसे पढ़ाई हो जाती थी मार्क्स आ जाते थे टीचर भी खुश थे पेरेंट्स भी खुश थे तो मैं भी खुशी रहती थी कि अच्छे पास होते हैं अच्छे मार्क्स मिलते हैं ऑल तो चलता क्या वैसा अच्छे से एंड हाँ ऐसे पढ़ते पढ़ते डॉक्टर बन जाके करके I was it was fine tenth में I remember this conversation with my drawing teacher and कुछ नहीं वो फिफ्टी ईयर ओल्ड थी वो मुझे बता रही थी कि उसका लाइफ कैसे हुआ and that was my first adult conversation with an adult okay and and I extremely exciting. Like was, she was the first group of uh, female group men who sailed from uh, and I found it amazing मुझे भाई वाह यार मैं नाइन फिफ्टी ईयर्स ओल्ड मेरे को सब तो मस्ता बताना है जैसे मेरे स्टूडेंट्स को या किसी को तो भी तो तभी गड़बड़ हो गई थी मतलब तब तक टाइम पे था कि पढ़ना है फिर ऐसे लगा कि नहीं यार मतलब तो मस्त करना है सब मज़ा आएगा ऐसा कुछ करना है एंड सो या उसके बाद तो ये था पेरेंट्स कुछ तो सोशल ग्रुप में काम करते थे मुझे भी साथ में लेके जाते थे उसका साथ यूथ ऑर्गेनाइजेशन था तो उससे प्रेसिडेंट थी और कुछ तो जाके स्कूल में बच्चों को बुक्स देते थे फ्लैग होस्ट करते थे इंडिपेंडेंस डे पे बट ऐसे समझा कि कुछ उखाड़ने रहे हम मतलब ये करके तो हाँ मतलब पढ़ते थे तो मिल गया एडमिशन एम में हो गया और um, हमारा कुछ खास स्टैंडर्ड नहीं है पास होने का सबको पता है तो मतलब आ गए फर्स्ट ईयर में तो निकल ही जाओगे क्योंकि पता है तो तब फिर सवाल आने लगा कि यार अभी डॉक्टर बनना था अभी तो हम डॉक्टर बन गए डॉक्टर करने वाले तो क्या करते हैं <laughs> इसके बारे में तो हमने कभी सोचा नहीं तो करेंगे क्या अभी इसके आगे तो ऐसे थोड़े क्वेश्चन आने लगे कि लाइक वॉट नाउ अब करना क्या है और उसी दौरान एक ये था कुछ तो कोड़ा पे किसी ने तो सवाल पूछा था कि डॉक्टर्स को ब्रूरल बॉन्ड करना क्यों नहीं पसंद और किसी ने तो एकदम अमेजिंग इंग्लिश में एकदम वेल वर्डेड आंसर लिखा था कि डॉक्टर्स को क्यों रूरल बॉन्ड नहीं करना चाहिए ठीक है and it was viral like everyone was sharing that article everywhere and मैंने वो पढ़ा और मुझे कुछ पता नहीं बैकग्राउंड मतलब क्या कितना गरज है क्या है नहीं है I didn't really understand it but वो मैंने पढ़ा और मुझे तो लगा कि यार कुछ तो चीटिंग हो रहा है मुझे बचपन से ना चीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं सर जो बचपन में भी अगर बच्चे लोग कुछ चीटिंग करें वो बहुत गुस्सा लगा वो पढ़ने का मुझे लगा कि कुछ तो इधर मतलब करेक्ट नहीं हो रहा है ऐसा एंड आई रिमेम्बर और मैंने I send that link to my friend and उसने भी बोला कि हाँ ये गलत है हमने बात किया फिर मुझे बोला कि यार तो निर्माण ज्वाइन करना चाहिए हाँ क्या बोल दैट <laughs> तो फिर उसने <laughs> बताया कि ऐसा ऐसा है न्यूट्रा है वी लाइक ओके तो देन वी जॉइन अलोन ठीक है we were the first batch from our college टॉम और uh, ऐसा स्टोरी सुनने को मस्त लगता है ऐसा your background curious writers raise हुआ मेरे को मन में और उसके बाद मेरे को निर्माण के बारे में पता चला और मैं ज्वाइन हुई एंड सो सो वो हुआ okay so finally on I join Nirma that is how it happened and तो that writers raise which was there that time, okay, and I read that and I built up on it somewhere कि हाँ inequality है, I learned about it in my uh, three camps of निर्माण and all that. और फिर कॉलेज में जाके बहुत झगड़ा हो गया ये बाकी लोग के साथ तुम क्या करते हो तुम ऐसे कैसे सोचते नहीं हो पीजी क्या करते हो ये और वो यू नो थोड़ा जैसे इनिशियल प्रेजराइजेस खुद के मन में आ जाते हैं और वो जाके फिर बहुत अनबन हुई बहुत झगड़े हुए और फिर एक साल के एंड में I was somewhere back to the same question अब इसका राइडियस रेज ऐसा सेल्फ राइडियस अपना रेंज करने का कुछ नेचर नहीं है ठीक है तो वो ज़्यादा देर टिका नहीं तो एक साल के एंड में आई रियली एंडेड अप कि मेरा मोटिवेशन क्या है मतलब क्यों ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए और ऐसा सेल्फ डाउट थोड़ा सेकंड सेकंड नेचर है तो मतलब पढ़ाई नहीं होगी इसलिए करना है क्या इनकॉम्पिटेंट है इसलिए ये करना है क्या यू नो एक छुटकारा चाहिए इसलिए ये करना है क्या ऐसे सब सवाल आते हैं तो वो आए ठीक है सो आई रियली लाइक तीन कैंप हो गए मेरे और मैं फिर से वहीं फंसी थी कि मेरा मोटिवेशन क्या है मतलब ठीक है उससे थोड़ा सा ये हो गया था तभी खैर वो इंटर्नशिप शुरू हो गया थैंकफुली इंटर्नशिप में I started working I realise अरे ये तो अच्छा भी लगता है मतलब ऐसे नहीं कि you know like I really enjoy मतलब मज़ा आया मुझे काम करने में और बहुत काम था पागल जैसा काम था तो हम लोग करते थे चौबीस घंटा ड्यूटी किया नाइट कॉल किया दोपहर को दो बजे तक काम किया बहुत करते थे और एक निर्माण का एक कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मुझे कुछ बोलना मतलब तभी मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ वो इज वेन एक दिन मेरे को डे कॉल पे शाम को वो सर बोले जा रहा हूँ लेके आ और कुछ मैं तीन घंटा सिर्फ बीपी पल्स ले रही थी एंड ऐसे तीन फ्लोर पे स्प्रेड आउट पेशेंट्स थे और ऐसे पागल से बीपी बैठ जाते हैं बीपी लेना है सबका and I could left it and I know that my colleagues also leave it but get somehow I found that naturally I didn't leave it for even the last patient. And I think that extra effort that I was able to put in, like that, that strength which came to push me through that was something my entire Nirman journey had given, me. मतलब मैंने जितना सुना सीखा देखा तो and that is also I think for the first time I realise कि subscribing to a bigger dream उसका तुम्हारे एवरीडे लाइफ में क्या difference it can make by actually living, subscribing to a life of purpose, of, of actually finding some meaning to what you do, of what we speak here. उसका ऐसे नहीं दिखता है उसके के रोज वैसे छोटे छोटे चीज़ों में ना समवेयर यू फाइंड कि हाँ कुछ तो भाई you know something well to place करेंगे and that is also the first time I think I realise कि या I can actually envision a life of meaning and actually work on the pursuit of it तो कॉलेज तो हो गया वैसा मतलब internship and after that I came here and here when I was working I like as I started working internship and MBBS I realise की that work I I really enjoy it मतलब यहाँ पर बैठ के मैं ओपन में बैठती हूँ सब अजीब लोग आते हैं मैं बोलते हैं मैं को ये दुख है वो दुख है खास सब होते नहीं हैं तो मैं उनको बी कॉम्प्लेक्स देती हूँ और उनसे दो बातें करती हूँ उनको अच्छा लगता है खुश होता है वो चले जाते हैं ठीक है आणि दो महिने बाद वापस आते की मॅडम तुम्ही गोळ्या दिल्या होत्या खूप छान होत्या छान झालं तब्येत मला और and it's amazing okay like just to be able to talk to those अजीज and actually help them and I love and I really find beauty in that I love how their lives are so in congruence to nature मतलब ओपीडी में पेशेंट फ्लो कि क्या होगा is completely dependent on how they are living their life मतलब समर में तीन दोपहर का सीजन है तो पेशेंट नहीं आएंगे आज बहुत बारिश हो गई बाढ़ के तरफ तो पेशेंट नहीं आएंगे आज उनका कोई फेस्टिवल है जाम्बुरवास है अखाड़ी है तो they will not come so it their life is so much in congruence with nature and are all are doctors life are so much in congruence with their life and I find that amazing मतलब तुम सोचो ऐसे कभी प्रैक्टिस में सोचा क्या कि भाई पेशेंट का लाइफ कैसे चलता है उसके हिसाब से मैं ट्रीटमेंट कैसे दे रही हूँ कभी कभी भी सोचा क्या नहीं तो वो अमेजिंग है बहुत मस्त लगता है वो एंड या so I really found a lot of beauty in that and that was very important for me to be able to connect that way with people. And I I've seen how other doctors here also work and it's amazing mental health का सर्वे uh, चल रहा था तो फर्स्ट फोर्टी डेज मैंने वहाँ काम किया और हम रोज गाँव every day we went to visit some village और वहाँ पे जाके एंगजाइटी का सर्वे था तो we actually have to sit down and talk to each patient तो शहर में ना हम लोग ना स्टिग्मा का बात करते हैं मेंटल हेल्थ का कि एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में इधर ना एक्सेप्टेंस है सीरियसली तुम तो, तो बोलो कि हृदय का बीमारी रहता है उसको गोली देते हैं ब्रेन का बीमारी रहता है उसको गोली देते हैं ये मन की बीमारी है उसके लिए भी गोली है then is you okay with that like fine what is the challenge is the adaptability like you have to adapt the treatment you have to adapt your diagnosis to their and it's so exciting like imagine नहीं तो अपने पास क्या भी है वो क्या है सके आज मेरे को पैनिक अटैक हो गया मेरा आधा काम खत्म ना तू मेरे को आके बोल रहा मेरे को पैनिक अटैक हुआ लाइक मेरे को डिप्रेस लग डिप्रेस करता है डन तो ठीक है cool so but that doesn't work here that way they don't have the vocabulary they don't understand it they have something So it's such a challenge, okay? So actually adapt your treatment and your diagnosis to what the patients and to, what, to the lives they're living. And matlab, it's great and it's not, and I don't feel at any point that I'm missing something there. Like I'm gaining so much here. I'm gaining so much in a lot of different ways, not in one work way. And so, uh, yeah, and so I painted a very romantic picture for you, right? So I was the first time I joined, we just about that. That was the first से मन में कुछ तो रोमांटिक रहना चाहिए लाइफ में कुछ तो एडवेंचरस रहना चाहिए that was my first test of it so so right now if I think back and when I was in 10th standard would she have been proud of the girl I am now or where I am now yeah Yes, okay, I'm in search. Okay, I work here with these amazing people and I'm doing what I wanted and you know, living the dream. Does it feel like a dream every day? Okay, does it? and the romantic picture that you painted your, for yourself long back. I am living that now, come on. But does it feel that way? No. And that I realized is the reality. Your romantic, your ideal life is very much a real life. But it looks like this. And what you have is right now. And what you can do is right now. And live every day the way you can. So, कभी कभी होता है बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है वो आज जी बैठ के वही मेरे को एक दिन आके आज जी बोलते कि ये बगा वहाँ मासवाना पड़ों में and she traveled long distances and I'm like, what is the problem, Anji? She says, Mataha Maswa Padam Ahe. She had just realized her hard palate is hard. I'm like, Anji, that is normal. that is absolutely nothing wrong you have to do it. But seriously, that is how it works. So, अभी हम जो तो सोचते हैं ना लाइक खुद का कि अरे यार दो साल बाद ना मैं ऐसे कुछ करूँगी और मस्त रहेगा सब सब सब we try to sell our sells a very bright picture of a future but we forget कि what all you have is right now okay मतलब इतना साल का मेरे याद है दसवीं का और अभी मेरा ब्राइट फ्यूचर अभी है मेरे को ब्राइट नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा ठीक है <laughs> तो बट वही है and that is how you live it and how you live your every day is seriously what makes it beautiful and being your I think it is much easier for me to find beauty. Like whatever it chose. however it things fell in, I do I do think I found find it uh, very beautiful. And uh, another uh, thing, so there were a lot of stories. Of course, I spoke to people, met 40 days every day. I visited some village. Of course, we lots saw a lot of patients and in really bad conditions. But somehow there's one story which really has stuck with me is uh, uh, there was this patient my auntie okay not, not my auntie but patient who worked closely with me. so she called me to her house I went to her house it was nice उसके तीन uh, sister uh, son daughter in law थे and सब मेरे को ऐसे बहुत से stars in their eyes अरे बॉम्बे से डॉक्टर आएंगे अरे वाह वाह वाह ऐसे सब थे and one day I was sitting to the youngest of those three uh, daughter-in-laws and I was talking to her and she had two children. She looked very young. Her husband looked very old, but she looked very young. And I was seeing 30, 32. and uh, we were just talking she was a very smart lady okay like uh, she could read and she was asking me if there's work here you know मेरे को थोड़ा पढ़ना लिखना आता है ज़्यादा भी इंग्लिश वाला मत देना थोड़ा मराठी भी आ जाता है ऐसा करके एंड शी uh, like, ये देखो ये बोर्ड पे ऐसे लिखा है ना it's reads Gujarat right that is correct right ऐसे सब वो मुझे बता रही थी so I asked her you study तो your standard education is BA pass मतलब कुछ थोड़े स्मार्ट है तो बीए करते हैं लोग यहाँ पे एंड शी सेड मैंने ट्वेल्थ किया है तो आई सर सिर्फ ट्वेल्थ किया है तो वो बोले हाँ मेरे घर वाले ने शादी करा दिया बारहवीं के बाद मेरे को भेज दिया तो फिर मैंने बोला अच्छा मैंने आज तो बोले जब age and she said twenty six and I was really taken aback and she आज what your age I said I am twenty four and we both stare at each other for some fifteen seconds and it was crazy मतलब उसके चेहरे में कुछ है क्या it was really different because uh, I don't know I think in that moment we realized uh, at the same time the similarity in our situation as well as the differences I mean, she's 26 a mother of two taking care of a family of 14 and I'm 24 and we are sitting here and having this conversation which completely it was totally blew my mind and at that time I realized कि hers is not a sad story ये sad story नहीं है ठीक है उसको कुछ सैड स्टोरी नहीं है वो she is very comfortable in her life she is very happy her family has good money इधर के स्टैंडर्ड से they are very well to do but ये you know but she was a thinking kind of lady and she had this regret कि I wanted to learn more and I want to work and she not able to do that and I realise that I have that freedom I have that freedom of choice and I have the right to exercise it the way I want it. And like मुझे cheating नहीं करनी. I want to do it right. Okay.